Bye. sedih di hati tak seekor bunga tak sekuntum ditinggal pergi mencari lagi kumbang tak seekor bunga tak sekuntum ditinggal pergi mencari lagi